en su lecho de muerte. Yace un padre preocupado por la mala relación que existe entre sus hijos, por lo cual los manda a llamar para darle lo que él considera la, mejor, herencia. de llegar Ya todos tus hijos están en que te ve? Sí. pasar. Aquí estamos, papá, atendiendo tu llamada. Bendición, papá. Yo te bendiga, hija. Papá, ¿para qué tomé esa vara? Ya le explico, hijo. Tomemos una de la vara y rompa. Listo, papá. ¿Y ahora? Ahora toma las vara de tus hermanos y uno como las tuyas. Ya están ah. unidas, papá. Ahora intenta romperlas así como se unieron. Así como se fortalecieron las varas cuando se unieron, deben permanecer ustedes unidos como familia <coughs> para enfrentar cualquier adversidad. Es importante promover dentro del núcleo familiar valores de respeto y tolerancia para consolidar la unión. Recordemos que en ella hay victoria. La imaginación, lo que uno si una mesita de noche, aquí se la quito. No, también cómo la hacemos. Una caja de huevos, le ponemos encima y me le pegamos, está una mesita de noche.